É unha exposición de motivos de tres novos parágrafos co seguinte texto. A reducción do número de explotacións que se produciu pola desaparición sobre todo das de vacún de leite conduciu á situación actual de vacas en terra e terras en vacas. Baixo o pretexto da modernización para adaptarse ás cotas de leite impostas polo Tratado de Adhesión ao Mercado Común, a imensa maioría das explotacións desapareceron e outras foron empurradas a endebedarse para adquirir cota e a adoptar un modelo de alimentación baseado na compra na produción e non na produción da terra. A efectos da política agrogandeira predominante nos últimos 30 manos arruinaron o rural pero tamén prexudicaron gravemente o comercio das vilas. Mais o máis grave foi a liquidación do sistema sinuíno de produción de alimentos eficiente e respetuoso co medio, no canto de promover unha auténtica modernización que debería centrarse en seguir mellorando a produción da terra. Partimos, pois, dunha absoluta falta de autocrítica e de análise crítico das actuacións que nos truxeron hasta a situación actual do noso agro. O maior problema deste proxecto de lei é o mesmo que o defecto xeral que ten case todo o labor normativo do Partido Popular e que mm, se manifesta todos os anos na Lei de Orzamentos. Hai unha permanente ausencia dun proxecto estratégico para o país e para todos e cada un dos sectores productivos sobre os que di querer actuar. Pártese dúa diagnose falsa e moi parcial dos sectores sobre os que se pretende actuar. E cando para situacións sangrantes establecen liñas de actuación, teñen tal cativo respaldo económico que resultan fume, propaganda ou fogos de artificio. Pois aquí tamén o proxecto de lei de mellora da estrutura territorial Sectorial Agraria de Galiza non parte dunha diagnose sobre a actual situación do agro e das causas do devalo nos últimos decenios nos que o PP gobernou a xunta cos seus dous breves respiros para o país. Un agro condenado dende cos tres partidos do réxime do 78, Partido Popular Socialista e Partido Comunista, avalaron e defenderon unha entrada no mercado común nunhas conducións reunosas para o noso agro. Tiñan razón as labregas e labregos cando berraban mercado común europeo ruína do povo galego nas mobilizacións dos anos 80 e 90. O mercado común supuxo, iso sí, integrar un quasi monopolio dos alimentos ás multinacionais europeas. Dúcias de miles de explotacións agrarias desapareceron desapareceron porque os labregos foron literalmente expulsados polas cotas lácteas. O abandono do rural non caeu do ceo, nin foi froito do arrastre dunha industria ou comercio puxantes como ocorreu noutras natitudes. O aumento dos incendios tampouco consecuencia de ningunha maldición. O envellecemento da poboación do rural tampouco. E sen sermos conscientes das causas que nos trouxeron a esta situación de verdadeira emerxencia social, ecolóxica e económica do agro galego, dificilmente poderemos queremos remediar nada. Detéñome no que foi a liquidación do sector lácteo por la importancia cuantitativa e porque estamos a ver agravada a situación no que queda del. As políticas da Xunta orientanse nos últimos 25 anos a ocultar a liquidación do sector lácteo e do agro, con políticas de modernización que non resultaron outra cousa que concentración da produción nun número reducido de explotacións con base territorial insuficiente e cada vez máis dependentes da compra de alimentos para o gando. Ademais, tiveron que endevedarse para mercar cota e agora séntense lóxicamente estafados e en moitos casos en risco de desaparición. A boas horas, mangas verdes coa mellora da estrutura territorial agraria de Galicia para moitos gandeiras e gandeiros. Primeiro liquidaron as pequenas por non modernas e agora deixan morrer as que se modernizaron seguindo as directrices dos gobernos do Partido Popular. No reparto das axudas directas e de solvento rural, contrariamente ao ton triunfalista do goberno da Xunta, hai feitos obxectivos preocupantes para Galiza. Galiza ven cobrando só o 3% das axudas directas da PAC porque que chegan a España cando supón alrededor do 6% da produción agraria entre 8 e 9% das explotacións e do emprego agrario. Se no período anterior da PAC o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia contou con 1.500 millóns de euros, no período 2014-2020, segundo a información da propia Xunta, vai ter 1.187 millóns de euros, máis de 300 millóns de caída, o que é o mesmo un 21% menos. Por tanto, os labregos e labregas, os gandeiros e gandeiras fixeron os seus deberes, pero agora topanse con problemas que non dependen deles, como é o problema do acceso á terra para dispoñer dunha base territorial que lles permita diminuir a compra de pensos. O fin da conta, da cota látea pon en risco as explotacións actuais que un goberno responsable tería que apoiar e abre a oportunidade de recuperar pequenas explotacións que poden ser unha fonte de autoemprego para persoas expulsadas doutros sectores pola crise económica. O profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Edelmiro López Iglesias, respecto a este problema di que Galiza necesita facer as explotacións menos dependentes da compra de alimentos para o gando e máis baseados na produción de forraxes e iso supón meterlle o dente o problema da terra. Consolidar unha industria transformadora galega e organizar a relación na cadea productiva entre gandeiros, industrias e cadeas de distribución que hoxe rexen pola lei da selva. É preciso pensar a mellor mellora da estrutura territorial agraria de Galiza dentro dun plano estratégico para o agro e non facer unha lei para dar por mortas as concentracións parcelarias en marcha e tentar recadar fondos endurecendo o réximen sancionador. Se pensamos que o agro debe ser, en primeiro lugar, a principal fonte de alimentos para os nosos cidadáns, entón é cando cobra sentido falar de recuperar superficie agraria útil, pero requira, ademais un sector agroindustrial galego e non o fiasco estafa de alimentos lácteos. Hoxe temos un sector lácteo potente na produción, con explotacións que son viables a medio e longo plazo na Unión Europea, pero temos unha industria láctea en Galiza normalmente débil e de capital galego aínda máis. Galicia produce o 40% do leite do Estado, a industria láctea ubicada en Galiza non chega ao 10% en termos de emprego e valor engadido sobre o conxunto do Estado. E a de, capital galego aínda anda na terceira parte. É dicir, producindo o 40% do leito do Estado, a industria de capital galego supón o 3% da estatal. E se non hai unha industria que completa a cadea productiva, o sector galego seguirá sendo vulnerable. Compre comercialización propia de circuitos curtos e todo o que é sabido e vostedes os do Partido Popular ouvío moitas veces sen escoitar nunca. Cando o agro galego volva a ser a principal fonte de alimentos, moitos dos perigos ecolóxicos como os incendios diminuirán. Recuperarase a poboación do rural, o comercio das vilas. Será un sector fundamental para unha recuperación económica sostible. Ademais, o texto do proxecto de lei falta o máis importante importante que son os incentivos fiscais. Tamén cumpriría regular a protección dos dereitos dos propietarios das terras en dono, que en moitos casos son propiedade de migrantes ou fillos e netos de migrantes dos que o PP se lembra só para traer unhas sacas de votos cada 4 anos. E se non é posible localizar os propietarios que esas terras pasen ás parroquias. Polo tanto, manteño as emendas ao proxecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia e lamento que hoxe Galiza perda a gran oportunidade de acadar un acordo parlamentar que propicie a recuperación do sector agrogandeiro galego e a creación dunha industria agroalimentaria galega. Na emenda 1 trata de dar prioridade ás explotacións familiares, ás formas cooperativas e á propiedade comunal, medida que considero básica para asentar poboación no rural, garantir a produción de alimentos de calidade e mellorar a cohesión territorial. Entendo que a negativa do Partido Popular a aceptar esta emenda é consecuencia da súa aposta por entregar o noso agro ás multinacionais do sector para que segan a explotar os nosos labregos e labregas. A redacción do artigo 1 simplemente fala de priorizar as explotacións familiares, as formas cooperativas e a propiedade comunal co fin de acadar os obxectivos xerais que se recollen no artigo 2. No artigo 2 trata a miña emenda de declarar que a entidade xestora será a parroquia nos casos de terras sin dono, porque as terras non son dos concellos nin das xuntas, terras son dos veciños e veciñas da parroquia. O apartado 4 modificaría a redacción do xeito que recolla cos predios integrantes da masa común que a entidade xestora do Banco de Terras cualifique como de aptos para os seus fins pasarán a ser de titularidade da parroquia ou parroquias na proporción de terras achegadas. Nas enmendas 3 e 4 tratan de eliminar no punto 4 do artigo 56 e no punto 6 do artigo 57 a indefinición sobre o acceso ás axudas específicas para a inmatriculación registral dos predios. O texto do proxecto de lei fala de que estas estableceránse de ser o caso sen aclarar cando será o caso ou cando non será o caso. Unha indefinición que, ademais de basearse na falta de transparencia, na actuación da Administración, crea inseguridade xurídica e indefensión á hora de reclamar o seu establecemento ou aplicación. E o mesmo ocorre en relación coa amenda 5 de sustitución do artigo 58.1, eliminando a inconcreción sobre que poderase promover promover un proceso especial de reestructuración parcelaria. Ou se promove ou non se promove. Estamos a falar das consecuencias da execución dunha obra pública ou da explotación dun couto mineiro e como mitigar os efectos presudiciais sobre a estrutura das explotacións agrarias existentes na zona afectada. Polo tanto, considero que sempre que explotacións agrarias estean afectadas por unha obra pública ou explotación mineira, debe procederse a reestructuración parcelaria Se así o solicitan, tal como se recolle na emenda número 6, ao menos o 50% das persoas titulares de explotacións agrarias inscritas nos diferentes registros oficiais e con actividade na zona afectada directamente por aquela. A emenda 7 trata de garantir que antes da ocupación dos terreos o promotor do proxecto execución presentará o compromiso financiero que garanta suficientemente o pago dos custos de reestruturación parcelaria. Non é suficiente con que exista un compromiso financeiro, senón que este debe garantir a cobertura dos custes. Ningún promotor debería poder iniciar a execución dunha obra sen a total garantía financeira para cubrir a totalidade dos custos derivados de dita actuación. Polo tanto, non se entende que sexa a Xunta a que insista en que non ser garantista. A única explicación que pode ter esta actitude é a non querer perxudicar intereses empresariais alleos a Galicia e alleos, polo tanto, o rural galego e o desenrolo do mesmo. Nega coa cabeza o propio goberno, pero a mí me gustaría unha explicación porque me parece increíble que non se sexa garantista na reestruturación dos terreos e que non se exixa que a garantía sea suficiente para esta función. É algo insólito. Amenda 9 Tamén eh, eh, influye na exposición de motivos e é porque non se entende como foi resentado incluir a necesidade de implementar instrumentos para que o agro recupere a función estratégica de producir alimentos de calidade e suficientes para a cidadanía. Aquí a única explicación que se lle pode topar volven a ser os intereses coas grandes empresas produtoras e distribuidoras. Ningún goberno que pretenda gobernar o seu país nega a posibilidade de que o seu agro de alimentos de calidade suficientes para cubrir as necesidades do seu povo. Eu creo que só a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, é capaz de non aceptar unha amenda deste tipo. Ante a envergadura da tarefa, a súa trascendencia nacional e a súa repercusión nas xeracións futuras, propuña na amenda número 9 contar co apoio de técnico das universidades completado co que reside nas labregas e labregos para acadar un plan estratégico para rural con máis amplo consenso posible político e social. Pero o PP Na súa soberbia, tamén rexeitou esta posibilidade, a única opción para salvar o noso agro. Nin escoitan a oposición, nin escoitan os labregos e galavergas e néganse tamén a contar coa opinión das universidades. Unha total falta de sentido de goberno para o noso país. Algo que lamento e unha oportunidade, dende logo, perdida. Nada máis, moitas grazas. por lo Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.